assalomu alaykum qadrli qadrdonlar demak bugungi video bo'limimizda ya'ni biz ustama olish bo'yicha ilmiy foizlik xalqaro sertifikat uchun bepul ya'ni бесплатный e, testlardan ishlash harakati ko'ramiz buning uchun telegram kanalimga joylab qo'ydim akt markazi deb qo'zirlang chiqib keladi hozir kichikcha bilan qo'zirlang ikki pilar mana ho'p endi bu yerda mana men o'ninchi noyabr kuni tashlabman ekanman besh kun oldin shuni ularni kopirovat qilib olaman saytga o'taman albatta bu to'lov qilish o'n dollarlik sertifikat olishdan oldin bepul foydalanib ko'rish kerak o'qib o'rganish kerak sababi ertaga yiqilish hech narsa emasda bunda o'zi oddiy tezlarga o'xshamagan qilmagan sal boshqacharoq murakkabroq hop mana menda hozir bu o'zimni akkauntim sizlarni o'zinglar akkauntinglardan chiqib ketib turib o'zinglar akkauntinglarga kirishinglar mumkin hop pastamni men laboratoriya ishlar bajaryapman bajarib bajarib ketyapman hop to'rtinchisiga pisib o'n to'rt minut vaqt berilgan o'n to'rt minut ichida bajarishimiz kerak ekan buni endi bu inglizcha siz o'zbekcha qilishingiz kerak o'zbekcha qilish uchun esa bilasizlar hozir загрузка bo'lmasin mana bizda ma'lumotlar tayyorga turibdi shuni o'qib o'rganish kerak avvalo o'qib o'rgansang albatta o'tasizlar xudo xohlasa matn tuzishga vaqt tejash uchun gmailni tashkil qiling va qiling mavzusida ho'p shularni o'qib chiqasizlar bir boshdan test boshlandi mana endi siz gmailda quyidagi mezonlardan foydalanib qidirishingiz mumkin qo'llangan barcha narsani yuklang ho'p o'zimizga kerakligini tanlaymiz misol uchun men taxmin taxmin belgilayapman hozir o'zinglar anaqa qilasizlar mana misol uchun mo'l postraning mana bizda hop yo'q qayta urinib ko'ring deyapti resetni bosasizlar kerak javobni tanlaysizlar xuddi shu holatda bunlar Nima filtrlashda siz kiruvchi xabarlarga qo'nishingiz mumkin. Bunga amalan Gmail'da filtre yaratışta siz kiruvchi haberleri qo'llashingiz mumkin bo'lgan amallardan biri yorliq qo'shishdir. Qiziqishga bog'ib ko'ramiz. Qo'llang mana. Aslida esa javob to'g'ri ekan. Ko'ryapsizlar, bu faqat javob shunday javoblardan emas, faqat ko'ryapsizlar mana bu yerda turli xil javoblarni bitta qilib yuborgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Hamma javoblarni bitta-bitta qilib belgilab kelaversa to'rttasi ham javob bo'lishi mumkin mana ko'rdingizmi? mana to'g'ri xuddi shunga o'xshab nega chiqasizlar to'rttasi bo'lmasligi balkim uchtasi bo'lishi mumkin balkim ikkitasi xullas belgilab chiqqaningizdan keyin test tugatish bor shuni bossalaring unda asosiy sertifikatda o'tdingiz yo o'tmadingiz deb chiqib o'tmadingiz desa qaytadan urinib ko'rasizlar yana to'lov qilib uning uchun mana shu ular e, ishlarni bajarib ko'ringlar oldindan a menimcha sal videoni cho'zib olmay qisqa qilay harakat qilsalaring olasizlar omad bersin barchaga rahmat video yoqqan bo'lsa layk bosib kanalga a'zo bo'lishni unutmanglar yaqin imtihonlarni taklif qilishda xayolingiz ko'tarilib qolmasin sog' bo'linglar